ikki sinfdosh har kungidek yo'l chetidan maktabga otlangan qisqa soniyalarda bo'ronday uchib kelgan avtomashina ballonlari ostida qolib ketgan bolajon endi hech qachon maktabga bora olmaydi uni duo qilib kuzatgan onasi endi jigarbandining quvnoq chehrasini ko'ra olmaydi ayanchli avtohalokat ota onani dilbandidan judo qildi 7 sinf o'quvchisi avtomashina boshqarish uchun hali juda yoshlik qiladi O’yin qaroqlik qiziqish sho'xlik sabab bugun ushbu bola bir tengdoshining vafotiga sabab bo'ldi yuqori tezlikda harakatlanishga uni nima majbur qilgan edi birovni mashinasini olib birpas minmoqchi edik minib oborib bermoqchi edik maktabdan qaytayotgandik maktabdan qaytayotib men basanochga edim oyog'im gazga tiqilib qoldi shu tormoza beraman deb gazni yana bosib yubordim moshina tezlashib ketib boshqaruv yo'qotib bolachani urib yubordim urib yubordim u bolachani tushib birinchi yordam ko'rsataman deb ko'targandim mashina kelmadi man u bolachani qo'limdan qo'yib yubordim keyin borib skurska telefon qildik telefon qilib kelmadi u boshqa kishi moshinani yukladi man hech nima keladi keyin aytmadim endi boshqa mashinaga o'tirib biz politsiyaga ketdik mani ichimdan o'tayotganimni o'zim bilaman endi dadamni ko'rmay yuragim ezilib ketdi yigitning otasi ham bundan 25 yil avval avtohalokat sabab qattiq jarohat olgani uning asorati esa haligacha bezovta qilishini ta'kidladi lekin gulday farzandidan judo bo'lgan ota onaning jarohatini davolashga butun umr kamlik qiladi masalan uyimam shu avtohalokatga uchraganman bo'yoq qo'lim singan bunga ham bir yigirma besh yilcha bo'ldi yigirma besh yil o'ttiz yil bo'ldi mana haligacha jabrini tortaman bir oyoq bir qo'lim ishlamaydi manda ota Bolların bizi doyum doim nazoratda Doyum doim nazoratda bo'lsin maktabga mi? maktabdan xabar olinglar doimo xabardor bo'linglar boladan qarovsiz qoldirmang hiç hech qachon qarovsiz qoldirgan bola har ishni qilarkan endi yuragim ezilip. Hodisaga guvoh bo'lgan Husaynxonning yaqin do'sti, sinfdoshi ham hozirda qattiq betob. Har kuni birga o'ynaydigan, birga dars tayyorlaydigan do'stining jon talvasasida azob chekayotganini ko'rish uning ruhiyatiga ham salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmadi. E, iltimos, e, yo'l harakat qoidalariga e, rioya qilinglar. Guvoh bo'ldim. Har kuni kelib maktabga borib, döstembran ee, kelib o'ynar edik ee, darslarni qilar edik ee, endi qilolmayman do'stim yo'q endi namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati va mas'ul xodimlari tomonidan 5 sonli maktabda holat yuzasidan muhokama yig'ilishi o'tkazildi unda bo'lib o'tgan voqea to'liq bayon qilinib bu kabi hodisalarni kelib chiqishiga eng avvalo ota onalar va mas'ullarning farzandlarga voyaga yetmagan bolalarga befarqligi dars vaqtida qayerda nima bilan mashg'ul ekanligiga qiziqmasligi yo'l harakati qoidalarining targ'iboti yetarli darajada yetkazib bera olinmayotgani asosiy omil ekan tani kuyinib gapirildi ushbu maktab o'quvchilari bilan sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari yana takrorlanmasligi uchun tuman yo'l patrul xizmati inspektori va har bir o'qituvchi o'z o'quvchilari hamda ularning ota onalari bilan doimiy targ'ibot uchrashuvlarini o'tkazib borishi bolalarni ongiga harakat qoidalariga rioya etmaslik og'ir oqibatlarga olib kelishini singdirish lozimligi alohida ta'kidlandi hurmatli ota onalar xulosa qiling farzandlaringizning yo'ldagi harakatiga befarq bo'lmang voyaga yetmagan bolalarga avtomashina kalitini hech qachon bermang ularni maktabga borib kelishini nazoratdan chetda qoldirmang sizning kichik e'tiborsizligingiz farzandingiz bilan bog'liq katta hodisaga sabab bo'lmasin